السلام عليكم اخوان الرياض معكم هشام من قناة تقنية تصيد الاسماك مع آه، اليوم غنوريكم كيفاش غتصيدوا العكريش هذا كيتواجد الصخر بحال هاد البلايص هادو انا نوريكم دابا كاين فهاد البلايص آه تكون ما بين الصخر مخبي بحال هذا اللي كاين في الصور كما في الفيديو امامكم شوف بحال هكا كتمشي كتشدو كتزرب عليه مع هو سريع شويه هذا القنفذ ديال البحر وما خاصكش تشدو من بلايص اللي فيهم داك ال pince ديالو تشدو من اللور كيما هكا شديتي من شي بلايص يقدر يعضك يجرحك ولا شي حاجه مع دوك القراشات ديالو قاصحين شويه هذا كما كتشوفوا طعم حي ومناسب وتشد به سريقه شرغو درعي وزعما يعني طعم فابور ما تشريه مول خاصك تنوض وتقى بحر طايح وتشدو وصيدوا ان شاء الله وتوكل على الله ويكون خير ونتمنى من الرياض تابونوا معنا في لاشين وما تنسوناش من التعليقات وجيم